Hello what's up guys it's technical बंदा and welcome back to another new video finally PC part two आ गया है and you know what guys इसके लिए आपका बहुत बहुत कमेंट में लिख रहे तेरा पीसी दिखा रहे तेरा पीसी दिखा रहे फाइनली पीसी पार्ट टू इस year let's move to this cinematic shots और सिनेमैटिक शॉट्स तो मिलेंगे क्यों तो पीसी है पीसी का cinematic shot and you know what this is headphones unboxing मैं नहीं करने वाला हूँ obviously unboxing will be on the Baba edits channel if you want I will giving the I button उसका चैनल अगर लाइव होगा तो आई मीन आप चेकआउट कर सकते हो नहीं तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा देना उसका I I mean mean, Baba edits का कैस बढ़ते हैं हमारे अभी आई मीन इंट्रो तो एंजॉय कर लो सिनेमेटिक शॉर्ट्स दे देता हूँ पहले उसको इंट्रो एंजॉय करो फिर सिनेमेटिक शॉर्ट्स चलो know what let's be the can have the crazy fun with tech yes guys चलो Woo! और आई थ्री प्रोसेसर है मीडिया बंदा के पास अनबॉक्स ये काफ़ी अच्छा सेटअप है बेसिक सेटअप है अंडर फोर्टी टू थाउजेंड मतलब ये सब छोटे फोर्टी टू थाउजेंड का सेटअप है ये सब साउंड हारमोनियम सब पकड़ के फोर्टी टू थाउजेंड का सेटअप है मॉनिटर वॉनिटर पकड़ के गर्ल्स यहाँ पे मैंने मॉनिटर जो लिया ये आई डिस्प्ले मुझे मालूम है अगर टच टच वाला डिस्प्ले लेना चाहिए था लेकिन बजट भी से भी तो है तो मालूम रहेगा कि बजट के हिसाब से अभी मुझे ये मार्केट में थर्टीन थाउजेंड का चल रहा है और ये मुझे मिला है नाइन थाउजेंड का ऑफलाइन मार्केट में और वाइट सब ये है गूगल का कीबोर्ड और ये पिकल्स का थीम है ये जो है वो इसकी थीम काफ़ी अच्छी है मेरे थीम देखते हैं क्योंकि आपको मालूम हाँ, हाँ, हाँ, वो कीबोर्ड चल गया मैकेनिकल कीबोर्ड की अभी आपको आ रही है और और just what is in this एक पैकेट आ रही है तो अनबॉक्सिंग के लिए तुम हैं और लोग एंड मस्त अपना इंट्रो लगा दिया and comment down how is this intro और मैंने किसी को और कमेंट किया एंड आपको क्या बात तो बस इस तरीके से मैंने अपनी किसी को कमेंट किया कि वगैरह बात करेंगे आई मीन देख सकते हो तो गाइस इस हमको और इसके ऊपर भी वीडियो जल्दी आ रही है आई होप आप Oh, oh, oh, guys, guys, good. My phone is नीचे नीचे हमारे ऊपर केवल वापस अपना तो गाइस आई होप आपको वीडियो अच्छा लगा अगर अच्छा लगा लाइक कर दें सब्सक्राइब कर दें इस वाले चैनल को और मैं आपको देखता हूं